E aí, pessoal do canal, mais um jogo aqui, fazendo no lobby com a minha amiga Josi Leona. Nós é, havíamos jogado na Street Fighters uma partida aí. E... Agora nós estamos aqui brincando. <laughs> Pelo menos vai ter Quitter pra sair. Quem gosta de Dragon Ball, que gosta de treinar com amigos sabe o que eu tô falando. Vai jogar online, os caras saem, desiste, não remete. Aqui pelo menos a gente, além de treinar, aprender, ah, não passa raiva, né? que vai ter raiva do amiguinho. Não. Né? aqui meu combo. Eu escolhi os três personagens, o Goku, o Ai, a Yancha e o Direi. Tá top infinito, gente. caminho de personagem. Oh, batendo. Ó, conseguiu bater em mim do outro lado. Tá esperto. Aguenta essa daí, ó. <laughs> Eu não terminei. <laughs> Gente, o sangue. Ainda tem meu super poder. Calma! Meu corpo master. Um dano, Destrutivo. É o fim. <laughs> 奇跡を起こしてやったぜ Are you ready? Nós estamos na segunda parte. Segunda jogada. acho que eu bato bastante com o Goku Ai. E ainda chamo pra me ajudar. o bom desse jogo é que a gente pode jogar, chamar o amigo, continuar o combo, que ele vai longe. Não sei não. E você defendendo, você tem que saber defender embaixo, sair dos golpes, senão você toma tudo. Oh. Deixa eu ir, Bate mais. Bate mais um pouquinho. Ó, oh, fica aí. Ó, oh, meu irmão. Eita. Aí. Super poder! Enganei. Vai, vai. que foi? Tá me enterrando, eu tô pedindo calma e você tá lá dentro. Ajuda! Agora que você veio. Então, trouxe o poder da terra e do infinito e além. Olha, tá boa. Me direi, faz alguma coisa. Isso, defende. Agora. Não, gente, para de ficar pedindo calma! Que nada de esperar. Agora é com você, Yanji. Vai, Yanji. Solta tudo! Solta seu poder! O jogo é. O esquema é ficar em paz, não passar nervoso. O é bom de jogar com, com a amiga é isso, né? É aprender, fazer os pontos de paciência, não deu certo, feito de novo. Que personagem que vocês gostam de jogar? Comentem aí embaixo nos comentários. Não deixe de acompanhar o canal, que sempre tem coisas novas. Vamos meu poder. Tô bem esperto aqui em cima. Vai. Ó. Ah defendendo tudo, né? Tirou uma defesa e agora bateu. Bate, bate, bate, bate. Mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Uh! Vai! Os hits aumentando! Morre! calma, calma que tem um. Ajuda! Amigo! tô perdendo. Tá esperta. Falta só mais um pouquinho. Vai. Solta tudo. Com você, Girei! Vai tudo! Ainda não morreu! com poder infinito e a lei morrer. Você vê que é, ainda vai ganhar. Tem uma noite continuar. Se morre. Ó! Oh! <laughs> Olha, deu a perninha. Vai. Colgate. Olha! <laughs> Oi, pegou! <laughs> tentar fazer um beat maior aqui. Mas Vai, gente, com você. Não apanha não, não apanha não. Salva aí a família. Ó, embaixo em cima. Desce, defende e toma. Olha, joga na parede, pega embaixo e volta. Tirou minha defesa, tem que saber ó, defender dos dois lados, muito rápido. conseguiu. Desse jeito eu vou morrer trocar aqui, senão já era a vida. Toma aí, foguinho. Top. Fica aí. fica aí. Fica aí. Não vai ficar Eita! Eu na inocência jogando um golpinho, olha o que eu tô Sai! Eu não terminei. Vai, vai. Próximo. Vai. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica... Ah! Tá defendendo aqui. E não dá, ó. Tem que ficar defendendo. E não dá, não. Vou chamar outro. Pra apanhar. <laughs> Eita poder! Né? Dá uma licencinha, por favor, senão vou perder. Ó! Oh. Nem chance de trocar o bichinho. Nada sobre a vida, nigga. Então vai começar. Hum, eu tô bem esperto. Vai lá, papai. <laughs> <laughs> Não! Como você tá brava comigo? Não faça isso! Toma o meu raio congelante! <laughs> e o super poder da terra! 程度か余裕だぜふっぐわぐわみんなに行くぞ決めるぞお前じゃ俺のスピードになるぞよ é, Essa soltando o combo dela. Olha só, tomando tudo. Leona, Que isso? Calma. Jogo assim comigo? Bateu tanto que... Bom, ia fazer o quê? さてそろそろ体が温まってきたかな Mas ela joga bem. ホタルとフュー Agora vamos aqui. Mais uma jogada. e pronta é pra lutar. Agora Eu vou ir com tudo! Sai daqui! Fiona tá muito esperto. Né? Eu bate em cima, bate embaixo, bate em cima, bate embaixo e não digito. Agora dois passos, claro. Tá no centro. Oh! Oh! Dando meu counter aqui. Bate, bate, bate. Dando os meus Deixa eu continuar com meu hit. Você não deixa eu terminar. Toma! Poder! Não é vai no dela também, mas eu vou ficar aqui esperta no meu, senão eu vou morrer. Tem Mais um pouquinho aqui, ó. Ai, <laughs> meu amigo, equipe, equipe. Tá bem cheio. Só tá vendo aqui todos os golpes dele, vai os hits. Jogou. <laughs> o meu foi na montanha, porque meu foi tudo. Eu se jogo é exagerado, não. <laughs> Vai. Eu não coisa te jogar na montanha de meu famoso. Ah, matou! Josi, valeu pela luta, obrigada aí. Até a próxima jogada. E o pessoal que nos acompanhou até agora, valeu de coração e obrigada. Nós estamos em festa, que estamos com 100 inscritos. Ei! <laughs> valeu, tchau!